қадірлім қасиеттім жанана бағила үйдің кенже қызы еркеседі. еді алдындағы бір ғана әпкесі бар анасы одан кейін көп ауырып бағиладан кейін балалы бола алмады алаңсыз бақытты балалық шағы өтіп жатты әкесі бағиланы қатты еркелетіп өсірді сондықтан болар өскен сайын қырсық мінезімен айтқанын орындататын әпкесі мектепті жақсы оқып оқуға түсті бағила болса оқуға мүлдем ниеті болмады әкесі мен шешесі қанша жалынса да оқымаймын деп қасарысып алды әбден айтқаннан қайтпайтын қыз сыныптастары оқуға кеткенде бұл үйде алғашқы махаббаты да ауылда ғашығына ауылдан кетпеймін мектеп бітіргесін үйленемін деп уәде берген сол бір ғашықтықты сезімі көзін байлағаны не оқу оқымады не үй тірлігіне үйренбеді таңнан кешке дейін ойлайтыны қалайда ахатпен кездесу ахат ата әжесінің ерке тотай немересі әпкелері бар ахат үйдің жалғыз тұяғы болғандықтан ешқандай таршылық көрмей өсті әкесі ертеректе қайтыс болғасын анасын әмеңгерлік салтымен алыс қайнысына қосқан енесі балаларды өз қолына алған еді ахат анасының түрін көрмей өскен бала қайнысына қосылған анасы басқа ауылда тұрып жатты ол кезде жесір қалған әйелдің ешқандай құқы болмаған бәлкім өзара келіскен екі қызы мен бір жасқа толмаған сәбиін қимаса да жүрегі езіле енесінің сөзінен аса алмай қайнысымен отау құрып кете барды ол шындықты ахат есейгенде біліп қатты қиналғаны рас еді анам мен әкем жоқ деп іштей қайғыратын бала жеңше деп атайтын әйел туған анасы екенін білу ахат үшін ауыр соққы болды осыдан кейін ахат жап-жас болса да ішімдікке әуес болғаны атасы қанша рет сабап алса да қояр емес әжесі шырылдап жылап та еркелетіп те ішімдігіңді тасташы құлыным жұмыс істеп адам болшы ертең біз кетеміз балалы шағалы болсаң қалай асырайсың деген секілді ақылды да айтты бірақ тыңдайтын құлақ жоқ ішімдік ішетін ахатқа ешқандай қыздар қарамайтын тек бағиладан басқасы өзіне қаншама рет ол жігітті жақсы көрмеймін оны ұмытамын маскүнемнің не керегі бар деген сияқты сөздерімен өзін одан алыс ұстауға тырысқанмен болмады ахатты көрсе болғаны жүрегі дүрсілдей өзін дәрменсіз халде ұстайды әрбір көрген сайын ғашықтық дерті үдей түсті сезім шіркін көзін байлағаны сондай одан басқа біраз жігіттер сөз айтса да қарамады екеуінің алғашқы кездесулері отырыста басталған еді ахат өзінен кіші ауыл жастарының отырысынан қалмайды себебі ішімдікті сол жігіттерге алдыртады жылт еткен жылтпадан қалмайды дегенді арнайы ахатқа шығарғандай ауылдың қай жерінде отырыс болса қисалаңдаған әркіммен төбелесіп үсті ұлас ахат жүреді ауылдың бәрі таниды десе де болады бағила барған отырыста ахатта жүрген лашығын көрген бағила қуана кетті отырыстан қайтарда қыздардың бәрі қос-қостан қайтып жатса бағила біреуді күткендей ахат қашан қасыма келер деген ниетпен күтіп тұр ахат анадай жерде отырған бүгінгі ішкені аз болып қалған еді әлі де масая қоймаған жігіттің қасына келген бағила сәлем мені үйге дейін жеткізіп салшы деген әдемі даусы ахаттың жүрегіне жоқ салды әрине әрине қобалжи сөйлеген жігіт алғаш рет қыздың өзіне жылы қарағаны ұялтып тастады екеуі де үнсіз көшеде келе жатыр бағила өзі бастап сезімін айтқысы келді бірақ ұялды ахат та іштей неткен әдемі сұлу қыз бұрын қалай байқамадым екен осылай келе жатып үйге жетіп қалды бағила сезімін айта алмай үйге кіріп кете барды артынан ахат ұзақ қарап ойланып қалды сол күннен соң ахат ішуді доғарды бар ойы бағиланы жолықтырса сезімін білдіру алғаш рет ғашық болды немересінің ішпей жүргеніне ата әжесі қатты қуанды бала ақылымызды алған екен енді үйлен деп шет жағасын айтайық деген екі қарт немересіне неден бастарын білмей жүр ара-тұра шайдың үстінде келін болғанда жақсы болар еді бәйбіше деген атасының сөзі ахатқа майдай жағып барады тағы бір отырыста аңдып жүріп бағиланы кездестірген ахат күш-жігерін жиып қызға сөз айтты онсыз да қашықтықтан өртеніп жүрген бағила келсе кетіп екеуі кездесе бастады ауылда әңгіме жата ма екі ғашықтың да ата-анасы естіп ахаттың ата-әжесі қуанып жатса бағиланың анасы есінен тана жазады. қызын бөлмеге кіргізіп алып сен қыз ана маскүнеммен жүреді деп естідім осыдан үйден шығушы бол аяғыңды сындырамын осы уақытқа дейін еркелігіңді көтердім енді ахат деген албастымен кездесуші болма біраз айқайлап ұрсып тастады кешке бағиланың әкесі келгенде анасы бұл қызды қаладағы әпкесінің қасына жіберемін келесі жылға оқуға дайындалып сол жақтан оқуға түседі ауылда бостан-бос қаңғып жүр ауылды білесің ғой біреу біреу қағып кетер әлі жас дымның мәнісін білмейтін деген секілді әңгімелермен күйеуін көндірді мына сөздерді естіген бағила жігітіне тез алып қашуын көрші сыныптас балаға айтып жіберді қыз дайын болса біз дайын деп жігіт те сол күні жолдастарын ертіп келе қойды үйінен ұрланып шыққан қыз ахаттың үйінің табалдырығын аттап сол түні асығыстық жасаған екі ғашық некесіз түндерін өткізді кешірімге келген үлкен кісілер бағиланың үйінің есігін қаққанда алдынан шыққан ана жүрегі су етті қызының бөлмесіне жүгіріп барып көздері құтырған қасқырдай келген кісілерді аузына келгенін айтып қуып шықты бағиланың әкесі де өте ашулы күйде әйелін ертіп алып үлкен кісілерді баса көктеп қызын сүйрелеп алып шықты үлкендер жалынса да бағила да көз жасын көлдете осы үйде қаламын деп қарсыласса да ата анасы тыңдамай алып кетті бағиланың анасы қаншама жұрттың көзінше тапқан екенсіңдер маскүнем ұлыңа менің қызымды алып беріп енді жолап көр түрмеде шіртемін осыдан жолап көріңдер бағысқа да қарғыстарын қарша боратып кете барды намысын таптаған шыдамаған ахат қайтадан ішкілікке салынып кетті күйіктен есін білмей ішіп алған жігіт жылайтын бақиланы ұмытқысы келеді анасының айтқан сөздері жанын жеп барады сонда да ғашығына деген сезімі сөнер емес ішімдікті одан әрі ішіп көшенің әр бұрышында домалап жатқаны кейбірі аяса кейбірі мен де мынадай маскүнемге қызымды бермек түгіл маңына да жолаттырмаймын деген секілді өсектерді жарса айтатын еді байғұс атасы немересінің мынадай қылығына шыдамады ма әлде ұяттан ел бетіне қарауға дәрмені жетпеді ме уайымнан да ауру болып ана өмірге кете барды артынан аңыраған бәйбішесі қалды ахатқа бәрібір еді анасы бағиланың бірде бір сөзін тыңдамай қалаға өз қолымен апарып үй қамағына қойды бағила да ғашығынан айырылғанына шыдамай күнімен түнімен жылаумен нәр татпай жатумен болды өмір ол үшін мәнсіз мағынасыз сияқты әпкесі сіңілісін жұбатып кішкене болса да айналаңа қарашы әлі бақытты боласың арада бес ай өткенде бағиланың жүрегі айни бастаған бастапқыда күні бойы дұрыс нәр татпағасын қан азайып кеткен содан болуы мүмкін деген әпкесі дәріханадан витаминдер әкеліп өз қолымен сіңлісіне дәрі беретін уақыт өте бағиланың іші өсіп келеді ол жағдайды әпкесі басқаша түсініп емханаға келіп тексерілгенде таң қалды сіңілісінің жүктілігіне бес ай болған еді осы уақытқа дейін бағила қайғыдан ештеңе де сезбеді алып қашқан түні асығыстық жасап ахат екеуі бірге болған еді сол түннің нәтижесін міне бес айдан соң көріп тұр аяқ-қолы дірілдей анасына сандаған бағила апа мен жүктімін балама бес ай болыпты біз ахат екеуміз бұрын болған едік енді не десең де баламды алдатпаймын оны өмірге әкелемін мені өлтірсең де баламды өлтіруге жол бермеймін деп телефонды қоя салды мына сөздерді естіген ана не дерін білмей жерге отыра кетіп неткен сормаңдай едім сонша қарабет қылатындай не істеп қойдым екен деп күбірлей жылай берді қаны басына шапқан ана маскүнемнің ұрпағын көбейтемін дейді қарашы мұны бесіктен белі шықпай жатып балам дейді өзімен өзі ашумен қаладағы үлкен қыздың пәтеріне қалай жеткенін білмей қалды келе сап бағиланың шашынан сүйреп ұра берді ұра берді араға үлкен қызы түспегенде әлі де бағиланың жанын шығаратын еді оңбаған қыз ау сені осылай өсірдім бе бар тәттіні аузыңа тықтым бар тілегіңді орындадым менің бір ғана өтінішімді орындашы деп жалынды ол тілегін бағила айтпаса да біліп тұр жоқ мен баламды алдыртпаймын апа өтінемін сізді қатты жақсы көремін бірақ баламды өлтіре алмаймын жылап жіберген қызын анасы ашумен тағы да жұлқылай ұра бастады сен мені өлтіретін болдың елдің бетіне қалай қараймын әкең күйіктен өлетін болды ғой ананың зары Бағилаға ауыр соққы болса да ішіндегі сәбиін өлтіруге қимайды кішкене ғана қошақаның қимылын узидан көрген сәтте-ақ аналық мейірімі оянған сол сәттен бастап қошақанын қорғауға тырысты бағила анасы жылап та ұрсып та айтты бірақ қызы бәрібір баланы өмірге алып келем деген шешімнен бас тартпады тілін алмаған қызды анасы кет бұл үйден сенде арсыз қызға орын жоқ қайда барсаң онда кет сен енді мен үшін өлген жансың әкең де қасында болса дәл осы сөзді айтар еді қызын үйден қуды арада шырылдаған әпкесі аба бұлай демеңізші оны тыңдайтын ана жоқ бар ойы елдің бетіне қалай қараймын деген жалған намысқа бола іштен шыққан қызын өлдіге санады көз жасы көл болған бағилаға әпкесі тығып қолына ақша ұстатты әлі де ашуы басылмаған ана үлкен қызына ол қара жолаушы болма әйтпесе шашыңды жұламын деп сес көрсетті бағила еш ойланбастан ауылға қарай асқа жолға шықты жол бойы ойлануда ахат және оның үй іші қалай қабылдар екен егер мені қабылдамаса не істеймін тағы да қайғырды ауылға да жетті өз үйіне баруға әкесінен қорқып не болса да тағдырыма көнемін деп ахаттың үйіне келді ахаттың әжесі көлеңкеде жіп иіріп отыр екен іші шермеген бағиланы көріп таңырқай сені қай жел айдап келді ашулана сөйледі онсыз да жүрегі жарылғалы тұрған бағила дауысы дірілдей сөйлеп менің ахаттан аяғым ауыр анам баланы алдыртуға мәжбүрледі бірақ мен көнбедім ары қарай тілі күрмеліп тоқтай алмай жылай берді жалғыз немересінен шөбере сүйетініне жүрегі жібеген ахаттың әжесі кел кел мында отыр болды жылама бәріңе шешен кінәлі екі жасты айырып бағилаға шай қойып мән жайды сұрай бастады кеш бата ахатты көршісі сүйрелеп алып келген болатын есін білмейтін бала ұйқыға кетті таңертең қасында бағила оятқанын көргенде түсім екен деп сені сағындым жаным айқайынан өзі шошып кетіп екі көзіне сенер емес бағила шынымен сенсің бе бұл қалай болды құшақтап алып жіберер емес жіберші әжеңнен ұят болады деген сөздерді еститін ахат па сүйгені қайтып келгеніне қатты қуанып енді ішімдік ішпеймін мүлде жоламаймын уәдесін үйіп беріп жатыр ахат ішімдікке жоламай мал бағып үйіне кішкене болса да ақша әкеліп жүрді сондай бақытты еді әжесінің де қуанышы қойнына сыймай келіннің асты үстіне түсіп бәйек болуды. бағиланың әке шешесі қалаға көшіп кетті қызының бар екенін де ұмытқан бірнеше рет ахат екеуі кешірім сұрап батасын алуға барғанда ауласына да кіргізбей қуып шықты одан кейін екі жақта араласуды қойды арада уақытта сырғып бағила өмірге сүйкімді қыз бала әкелді енесі мен ахаттың қуанышында шек жоқ алғаш әке бақытын сезінген ахат бағиланы қайта-қайта сүйе берді нәзік кішкентай қаншайымын көргенде ерекше сезімде болған бала қуанышы әлі де басылар емес уақытта бір орында тұрмай сырлап жатырмыз. бағиланың кішкене ғана бақытын құдай көп көрді ме отбасында тағы да қайғылы жағдай орын алды ол былай басталған еді бағила қызынан кейін тағы жүкті болып жерік кезінде жеуге болмайтын заттарды жеді бірде бензинге жерік болып ахатқа қояр да қоймай алдыртып ішкенде көршілерге дейін таң қалды одан кейін кір сабынға аңсары ауып оны да екі езуі көбіктеніп біраз жеді енесі де ахат та қой десе бортиып қалатын одан басқа жеуге болмайтын заттарды тығып жейтін әдетке айналдырған бағила өзіне де ішіндегі балаға да үлкен зиян келтіріп жатқанын сезбеді тоғыз ай өткен соң бағила өмірге ұл бала әкелген ахаттың қуанышы екі еселеніп ол деген сөзді естіп ішпей жүрген еді жолдастарына ішіндікпен қуанышын бөлісті таңмен таласып оянып ұлын көруге жиналған еді өкінішке орай анасының жүктілік кезінде жеуге болмайтын нәрселердің кесірі әлі де ана сүтін тояттап ембеген нәрестенің өмірін жалмағаны бағиланың отбасына өте үлкен қайғылы жағдай болды сол бір жеріктіктің кесірі бағиланың өзін аллергиялық ауруға әкеп соқтырды аға тағы да бұл қайғыны көтере алмай ішкілікке салынып ішіп келген күні әйелін соққыға шығатынды шығарды бәріне сен кінәлісің жеме деген нәрсені аузыңа тыға бердің ұлымды сен өлтірдің сен енесі көршілері әзер ортаға түсіп ажыратып алады күйзелістен пайда болған аллергиядан түнімен денесі қышынып бағила ұйқы көрмейтін бір жағынан жаңа туған нәрестесінің жылаған даусы құлағынан кетпейді енесі қанша жерге барып қаратты емделді бірақ нәтиже болмады әрбір түнін ұйқысыз өткізетін бағила ішімдікке құмар бола бастады ойы ішімдік ішсем ештеңе естімеймін аллергияның бар екенін ұмытамын дегені басында тығып ішіп бара-бара бұл әдетті қоя алмай ахат екеуі қосылып ішетінді шығарған байғұс ене қаншама рет ұрысса да келіні мен ұлы үшеуін қоймады қайғырған ене шөбересін өзі бағып өсіріп келеді ахат пен бағила сол кеткеннен кеткен оларды ешкім жөндей алмады қосылып ішіп алып бір бірімен төбелессе енді бірде құшақтасып дөрекі қылықтарды жасайтын болған мұндай кезде әжесі шөбересін көзін басып көрші үйге кетіп қалатын қашанғы шыдайды дейсін ахаттың әжесі де уайымнан ана дүниеге сапарға аттанды артынан тек шөбересі ғана қалды ол кезде жетінші сыныпта оқитын әке шешесі де үшеуін қоймады көршілері бағиланың анасына хабар беріп ең болмаса немересінің жағдайына алаңдаса екен деп бағиланың анасы іштей қиналса да намыса жібермей менің қызым өлген немере де жоқ деп келмеді. жаны ашыған әпкесі келіп бағиланың жай-күйін біліп емдетуге тырысса да бағила ішімдіктен арыла алмады бағиланың қызын әпкесі өз қолына алып жақсы тәрбие беріп жатыр қазіргі кезде бағиланың қызы тәрбиенің арқасында оқу оқып білікті маман болған бағила мен ахат баяғы жартас сол жартас дегендей әбден ішкілікке салынып адам болудан қалған өмір неге сонша қатал болды екен әлде ата-ананың теріс батасы осындай душарға ұшыратты ма әлде кезіндегі жеріктік азабы осындай күйге түсірді ме екен бұл өмір неткен ашы, әрі тәтті сізді ешкім безбүйрек санамасын